क्वेश्चन मैंने आप लोगों को दिए थे आज हम छह के क्वेश्चन से डिस्कस करते हैं जिसकी कोई भी प्रॉब्लम रहती है वो इससे क्लास के ख़त्म होने के बाद डिस्कस कर सकता है जैसे ही क्लास ख़त्म होती है तो गुड आफ्टरनून एवरीवन और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम है कमेंट बॉक्स में डालें और नेक्स्ट क्लास का जो भी लिंक होगा वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा ये कहता है सिक्स रजिस्ट्रेशन में the following are the balance sheet of S limited and S limited as on thirty first March two thousand eleven जो होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी है उन दोनों की बैलेंस शीट हमें दी हुई है न्यूमेरिकल फिगर हमारी लगभग वहीं चल रही है यहाँ भी शेयर कैपिटल देखिए share of rate is fully paid 20 lakh and 5 lakh. Reserve 6 lakh. Current liabilities 40,000 and 80,000. Assets they rakhi hain non current assets. Investment 60% of as limited at cost. ab 60% investment ki gayi hai और एट कॉस्ट बता रहा है अगर एस लिमिटेड की पूंजी में एस लिमिटेड की पूंजी हमारे पास कितनी है फाइव लैख एक्स लिमिटेड की पूंजी हमारे पास कितनी है फाइव लैख और इसका साठ परसेंट अगर कैलकुलेट किया जाए तो वो हमारे पास कितना बनेगा पाँच छः के तीस तीन लाख जबकि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कितनी की गई है दो लाख अस्सी हज़ार रुपये की तीन लाख के बदले में दो लाख अस्सी हज़ार रुपये की इन्वेस्टमेंट की गई है इससे ठीक ऊपर वाला जो पाँच का क्वेश्चन था उसमें भी same eighty percent sorry sixty percent investment की गई थी लेकिन डिफरेंस क्या था वहाँ पे दो लाख अस्सी हज़ार की बजाय तीन लाख रुपए इन्वेस्ट किए गए थे सॉरी तीन लाख बीस हज़ार रुपये इन्वेस्ट किए गए थे देखिए ध्यान से जो मेजर डिफरेंस था पाँच लाख रुपए की शेयर कैपिटल थी साठ परसेंट इन्वेस्टमेंट थी और साठ परसेंट इन्वेस्टमेंट के बदले तीन लाख बीस हज़ार रुपये हमने पे कर रखे थे इसका मतलब बीस हज़ार रुपये हमारी क्या थी गुडविल अब इसमें बीस हज़ार रुपये कम दिए गए हैं सैगी रजिस्ट्रेशन में तीन लाख रुपए की कैपिटल के बदले दो लाख अस्सी हज़ार रुपये पे किए जा रहे हैं तो बीस हज़ार रुपये जो कम पे किए जा रहे हैं वो हमारा क्या रहेगा कैपिटल रिजर्व ठीक है जो बीस हज़ार रुपये कंपेयर किए जा रहे हैं वो कैपिटल रिजर्व दिखाया जाएगा current and non current asset में हमारे दिखा रखे हैं चौबीस लाख साठ हज़ार रुपये की और पाँच लाख है अस्सी हज़ार रुपये अब देखिए कंसलेटेड बैलेंस शीट जब हम तैयार करेंगे तो सबसे पहले share capital as it is same उसी तरीके से बीस लाख रुपए की रिजर्व एंड सरप्लस सेम उसी तरीके से छह लाख बीस हज़ार रुपये के माइनॉरिटी इंटरेस्ट सेम उसी तरीके से forty percent of the S limited shares पाँच लाख का चालीस परसेंट अगर कैलकुलेट करोगे पाँच सौ के बीस दो लाख रुपए के हमारा माइनॉरिटी इंटरेस्ट आ जाएगा ट्रेड पेबल दोनों कंपनियों के जोड़ के दिखाओगे एक लाख चालीस हज़ार प्लस अस्सी हज़ार दो लाख है बीस हज़ार रुपये हमारे ट्रेड पेबल में आ जाएंगे उसके बाद हमारी एसेट की बारी आती है current and non current asset में फिक्स एसेट हमारी टेंजिबल एसेट में देखिए क्या आएगा दोनों कंपनी की संपत्ति जोड़ के दिखाओगे चौबीस लाख साठ हजार प्लस पांच लाख अस्सी हजार चौबीस और पांच उनतीस लाख और इकतीस लाख है आठ से चौदह तीस लाख चालीस हजार रुपये की हमारी शेयर कैपिटल आ जाएगी तीस लाख है चालीस हजार रुपये की हमारी शेयर कैपिटल आ जाएगी अब बारी आती है रिजर्व एंड सरप्लस में हमारा क्या क्या दिखाया गया रिजर्व एंड सरप्लस में देखिए छह लाख रुपए के रिजर्व दे रखे थे होल्डिंग कंपनी के प्लस बीस हजार रुपये का हमारा क्या है कैपिटल रिजर्व आपको ये माइंड में रखना है कि बीस हज़ार रुपए जो कम पे किए गए थे वो कैपिटल रिजर्व में हमें शो करने हैं और वो रिजर्व एंड सरप्लस के साथ दिखाए जाएंगे छह लाख रुपए के तो हमारे रिजर्व थे एच लिमिटेड के होल्डिंग कंपनी के ऊपर देखिए छह लाख रुपए के रिजर्व यहाँ पे दे रखे हैं होल्डिंग कंपनी के इसमें से जो बीस हज़ार रुपये यहाँ पे इंक्रीज हुए हैं रिजर्व एंड सरप्लस में छह लाख बीस हज़ार रुपये दिखाए हुए हैं बीस हज़ार रुपये जो ज़्यादा दिखाए गए हैं ये हमारे करंट कैपिटल रिजर्व के हैं जो बीस हजार रुपये यहाँ पे कम पे किए गए थे उसकी वजह से कैपिटल रिजर्व हमारा जनरेट हुआ था पाँच लाख की शेयर कैपिटल का साठ परसेंट अगर कैलकुलेट करें पाँच छः के तीस तीन लाख रुपए बनता है यहाँ पे पे किए दो लाख अस्सी हज़ार बीस हज़ार रुपये हमने कम पे किए बीस हज़ार हमारा कहाँ आ जाएगा कैपिटल रिजर्व में रिजर्व एंड सरप्लस के साथ शो किया जाएगा और किसी तरह का कोई डिफरेंस इस क्वेश्चन में नहीं है तो ये क्वेश्चन हमारे हो जाते हैं लगभग सात तक के छह तक के क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए हैं अब नेक्स्ट हमारा आता है कि बैलेंस शीट में हमारे रिजर्व एंड सरप्लस अगर नहीं दिए हुए हैं तो वो क्वेश्चन तो हमने कर लिए लेकिन कई दफ़ा ऐसा होता है कि हमारी बैलेंस शीट में रिजर्व एंड सरप्लस भी दिए हुए होते हैं रिजर्व एंड सरप्लस का रिजर्व एंड प्रॉफिट का बैलेंस भी हमारा बैलेंस शीट में दिया हुआ होता है तो उस दिन हम ये कैलकुलेट करते हैं कि किसी पार्टिकुलर स्थिति में रिजर्व एंड सरप्लस का बैलेंस हमारा किस डेट को है एक्विजेशन की डेट से पहले का है या बाद की डेट का है मेरी बात समझ रहे हैं जिस दिन होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी का शेयर अक्वायर करती है उस डेट से पहले के हैं या बाद के हैं अगर पहले के हैं तो वो कैपिटल नेचर के कंसिडर किए जाएंगे और बाद के हैं तो वो हमारे रिवेन्यू नेचर के कंसिडर किए जाएंगे अब उसी के अकॉर्डिंग अगर बैलेंस शीट में हमारा किसी तरीके का एक्यूमलेटेड लॉस दे रखा है अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसिस दे रखे हैं तो वो हमें संबंधित प्रॉफिट या रिजर्व में से लेस कर देने हैं संबंधित प्रॉफिट या रिजर्व में से हमें लेस कर देने हैं उसके बाद जो गुडविल या कैपिटल रिजर्व होगा वो कन, हमारा कंसिडर किया जाएगा एक क्वेश्चन देखिए सात की रजिस्ट्रेशन शेयर कैपिटल दे रखी है पंद्रह लाख रुपए की एस लिमिटेड की एस लिमिटेड की दे रखी है छह लाख रुपए रिजर्व दे रखे हैं दोनों कंपनियों के यहाँ पे देखिए दोनों कंपनियों के रिजर्व दे रखे हैं हमें बेसिकली किसके कंसिडर करके चलने हैं सब्सिडरी कंपनी के कंसिडर करके चलने हैं क्योंकि होल्डिंग कंपनी के जो हैं वो तो हमें दिखाने ही दिखाने हैं जो सब्सिडरी कंपनी के हैं उनको हमें कंसिडर मुख्य रूप से करना है रिजर्व दे रखे हैं दो लाख दस हज़ार रुपये प्लस है यहाँ पे इसके सब्सिडरी के पैंसठ हज़ार रुपये अब ये बैलेंस शीट हमारी कब की है इकतीस मार्च 2011 की ये आपको ध्यान में रखना है उसके बाद दे रखा है सरप्लस प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस दे रखा है चालीस हज़ार रुपये का और इसमें प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस दे रखा है दस हज़ार रुपये का टोटल अगर कैलकुलेट किया जाए तो पैंसठ और दस पिचहत्तर हज़ार रुपये का हमारा प्रॉफिट है ट्रेड पेबल दो लाख प्लस पचानवे हज़ार सब्सिडरी कंपनी के उसके बाद investment there key 100% share in S Limited, acquired on 31st March 2003. 31 March तीन को अक्वायर किए जाते हैं जिस डेट को बैलेंस शीट हमारी दे रखी है इकतीस मार्च दो हजार ग्यारह को सेम उसी तारीख को एक्विजेशन किया जाता है आ, एक मिनट एक मिनट ये हमारा पेज नंबर सोलह और ये हमारा पेज नंबर है पंद्रह इसमें थोड़ी सी मिसप्रिंटिंग प्रिंटिंग है भाई साथ के क्वेश्चन में यहाँ पे एक्विजेशन की जो डेट आनी चाहिए थी वो इकतीस मार्च दो हजार ग्यारह आनी चाहिए थी चलिए छोड़िए उस चीज़ को ये आपको कंसिडर करना है वैसे सौ परसेंट एक्विजेशन किया जाता है कब किया जाता है इकतीस मार्च 2011 को किया जाता है कहने का मतलब जिस डेट को हमारी बैलेंस शीट दिखा रखी है उसी डेट को तो हम ये मान के चलेंगे कि ये जो प्रॉफिट है ये हमारे पहले के प्रॉफिट है और पहले के प्रॉफिट है तो ये कैपिटल नेचर के कंसिडर करते हुए कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालते वक्त या गुडविल निकालते वक्त हमें ऐड करने हैं कैपिटल नेचर का प्रॉफिट कोई भी अगर होता है तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालते वक्त और गुडविल निकालते वक्त हमें इनको ऐड करना है हंड्रेड परसेंट एक्विजेशन किया जाता है हंड्रेड परसेंट एक्विजेशन का मतलब ये हुआ कि छः लाख की कैपिटल का हंड्रेड परसेंट कितना हुआ छः के छः लाख रुपये लेकिन इसके बदले में पे कितने दिए जाते हैं छः लाख पच्चीस हज़ार दिए जाते हैं कितने दिए जाते हैं छः लाख पच्चीस हज़ार दिए जाते हैं तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ कंट्रोल जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे पचास हज़ार रुपये का हमें लॉस हो रहा है छः लाख प्लस पैंसठ हज़ार प्लस दस हज़ार कितने बने छः लाख पिछहत्तर हज़ार छः लाख प्लस छः लाख में से पैंसठ हज़ार और ऐड कीजिए और दस हज़ार और ऐड कीजिए टोटल हमारा कितना बन गया छः लाख पैंसठ हज़ार छः लाख पैंसठ हज़ार के बदले में हमने कितने पे किए छः लाख पच्चीस हज़ार रुपये पे किए पचास हज़ार रुपये का लॉस हुआ पचास हज़ार रुपये के लॉस को हमने कहा राइट ऑफ किया है ये देखिए अमोटाइजेशन एक्सपेंसिस जो वो हमने राइट ऑफ कर दिए हैं <clears throat> इस प्रॉफिट में से पैंसठ और दस पिछहत्तर हज़ार में से पचास हज़ार के अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसिस हमने राइट ऑफ कर दिए बैलेंस बचा हमारे पास केवल और केवल पच्चीस हज़ार छः लाख और पच्चीस हज़ार छः लाख पच्चीस हज़ार रुपये हमने यहाँ पे दे रखे हैं कहने का मतलब hundred percent acquisition cost of capital जो है वो हमारी ना ही तो गुडविल को दिखा रही है और ना ही कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो जनरेट हो रही है या ये कह लीजिए कि कैपिटल रिजर्व भी जनरेट नहीं होगा और गुडविल भी जनरेट नहीं होगी क्योंकि जितने का प्रॉफिट हमारा फालतू था उतने के हमने अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसिस को क्या कर दिया राइट ऑफ कर दिया है नीचे देखिए वर्किंग नोट में दिखा रखा है कि गुडविल या कैपिटल जीरो की अमाउंट कैलकुलेट करते वक्त छः लाख पच्चीस हज़ार रुपये कंपनी के द्वारा पे किए जाते हैं इसमें से हंड्रेड परसेंट शेयरों की पेड वैल्यू दे रखी है छः लाख रुपये हमारी ऊपर दिखाई गई है पैंसठ हज़ार के रिजर्व दिखा रखे हैं छः लाख पैंसठ हज़ार और जो हमारी प्रॉफिट है उसका बैलेंस दिखा रखा है दस हज़ार टोटल बैलेंस हमारा बनना चाहिए कितना का छः लाख है पिचहत्तर हज़ार का लेकिन छः लाख पिचहत्तर हज़ार में से पचास हज़ार रुपये के अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसिस हमने राइट ऑफ किए लेस कर दिए तो बैलेंस बचेगा हमारा छः लाख पच्चीस हज़ार छः लाख पच्चीस हज़ार रुपये हमें मिले हैं और छः लाख पच्चीस हज़ार रुपये हमें मिलने चाहिए थे टोटल बैलेंस नील छः लाख पच्चीस में से छः लाख पच्चीस हज़ार लेस करोगे तो ना ही तो गुडविल जनरेट होगी और ना ही कैपिटल रिजर्व जनरेट होगा अब बारी आती है कि जो हमारी कंसलेटेड बैलेंस शीट है उसको कैसे तैयार करें तो जो भी हमारे प्रॉफिट या रिजर्व हैं या अमोटाइजेशन एक्सपेंसिस हैं म्यूचुअल देयता मानते हुए उनका कैंसिल कर दिया जाएगा बची हुई जो पूंजी है वो हम साथ में शो करेंगे सबसे पहले यहाँ पे देखिए इक्विटी शेयर कैपिटल केवल और केवल होल्डिंग कंपनी की पंद्रह लाख रुपए की उसके बाद trade payable reserve and surplus दिखाइए रिजर्व एंड सरप्लस में दो लाख दस हज़ार प्लस चालीस हज़ार दो लाख दस हज़ार प्लस चालीस हज़ार दो लाख पचास हज़ार रुपये के हमारे रिजर्व एंड सरप्लस आ जाएंगे यहाँ पे पंद्रह लाख रुपए की कैपिटल और दो लाख पचास हज़ार रुपए के हमारे रिजर्व एंड सरप्लस जिसमें से दो लाख दस हज़ार रुपए का रिजर्व और चालीस हज़ार रुपए का प्रॉफिट होल्डिंग कंपनी का टोटल अमाउंट हमारी सत्रह लाख पचास हज़ार रुपए ट्रेड पेबल दोनों कंपनियों के जोड़ के दिखाओगे दो लाख पचानवे हज़ार रुपए उसके बाद एसेस्ट की बारी आती है एसेस्ट में इन्वेस्टमेंट को कैंसिल कर दो अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसिस को कैंसिल कर दो जितनी भी टेंजिबल एसेस्ट बचती हैं वो हमें शो करनी है बीस लाख पैंतालीस हजार रुपये ठीक है यहाँ तक आ गया समझ में उसके बाद नेक्स्ट देखिए इसके नोट्स दिखा रखे हैं सेम वही चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई हैं अगले क्वेश्चन में क्वेश्चन हमारा लगभग वही है थोड़ी सी स्टेटमेंट चेंज मिलेगी कि साठ हज़ार शेयरों के लिए हमने इन्वेस्टमेंट की है कितने शेयरों के लिए साठ हज़ार शेयरों के लिए इन्वेस्टमेंट की है देखिए यहाँ पे दस परसेंट दस रुपये वाले शेयर हैं छः लाख रुपए के टोटल शेयर बन गए हमारे दस रुपये के शेयर के हिसाब से टोटल शेयर हमारे कितने बनेंगे साठ हज़ार तो साठ हज़ार शेयरों में इन्वेस्टमेंट कर रखी है साठ हज़ार शेयर बनते हैं साठ के साठ हज़ार शेयर अक्वायर किए जाते हैं उसके बाद रिजर्व एंड प्लस पैंसठ हज़ार प्लस दस हज़ार सेम वही चीज़ें हमारे पास हैं नेक्स्ट हमारी आती है यहाँ पे कि इस छः लाख पैंसठ हज़ार प्लस दस हज़ार छह लाख पिछहत्तर हज़ार रुपए के बदले हमें कितनी अमाउंट मिली छह लाख पचास हज़ार रुपये अमाउंट मिली है अब इसमें से अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसिस हमने कितने राइट ऑफ किए पचास हज़ार रुपये के अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसिस राइट ऑफ कर दिए छह लाख पिछहत्तर हज़ार में से पचास हज़ार रुपये राइट ऑफ करेंगे अमाउंट बनती है छह लाख पच्चीस हज़ार छह लाख शेयर कैपिटल के इक्विटी जिसके ऊपर इक्विटी शेयर होल्डर का अधिकार है पैंसठ हज़ार रिजर्व के जिसके ऊपर इक्विटी शेयर होल्डर का अधिकार है सरप्लस दस हज़ार का जिसके ऊपर इक्विटी शेयर होल्डर का अधिकार है total amount equity share holder की बनती है छः लाख पिचहत्तर हज़ार इसमें से अमोटाइजेशन एक्सपेंसेस हमने राइट ऑफ कर दिए कहने का मतलब लेस कर दिए बची हुई अमाउंट छः लाख पच्चीस हज़ार रुपये इक्विटी शेयर होल्डर को मिलनी चाहिए थी जबकि दिए कितने गए छः लाख पचास हज़ार रुपये उनको दिए गए ज़्यादा पेमेंट हो रही है पच्चीस हज़ार रुपये की पच्चीस हजार रुपये की जो ज़्यादा पेमेंट हो रही है वो हमारी क्या होगी गुडविल होगी वो इंटेंजिबल एसेस्ट के रूप में बैलेंस शीट में आप शो करोगे गुडविल हमारे यहाँ से जनरेट होगी कॉस्ट ऑफ कंट्रोल या गुडविल दैट इज ए पच्चीस हजार रुपये तो पच्चीस हजार रुपये गुडविल होगी इसको आप इंटेंजिबल एसेस्ट के रूप में बैलेंस शीट में शो करोगे जहाँ पे ये मैंने आपको हाईलाइट करके दिखाया है इंटेंजिबल एसेस्ट ये हमारी पच्चीस हज़ार रुपये की यहाँ पे दिखाई जाएगी और यही पेमेंट अगर कम होती है तो कैपिटल रिजर्व में रिजर्व एंड सरप्लस के साथ यहाँ पे आप शो करोगे मान लीजिए छः लाख पच्चीस हज़ार की बजाय छः लाख है हमारी पिचहत्तर हज़ार बनते अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसिस हमारे दिए हुए नहीं होते छः लाख पिचहत्तर हज़ार रुपये बनते और हमें पेमेंट मिलती छः लाख पचास हज़ार रुपये की तो पच्चीस हज़ार रुपये हमें कम मिले कम मिले तो वो हमारे किस में दिखाए जाएंगे रिजर्व एंड सरप्लस में यहाँ पे आप शो करोगे कैपिटल रिजर्व के रूप में रिजर्व एंड सरप्लस के साथ तो आपके जो क्वेश्चन है ये नौ तक के क्वेश्चन लगभग हो जाते हैं आपके आज के लिए इतना ही नौ एक मिनट नौ दस से एक मिनट देख लेता हूं मैं नेक्स्ट टॉपिक आपका कहां तक आता है नौ दस ग्यारह एक छोटा सा पॉइंट इसमें और बता देता हूँ अब तक जो क्वेश्चन हमने किए उसमें हंड्रेड परसेंट एक्विजेशन किया गया था अगर सेवेंटी परसेंट एक्विजेशन किया जाता है तो रिजर्व एंड सरप्लस का भी हमें सेवेंटी परसेंट लेना है प्रॉफिट का भी सेवेंटी परसेंट रिजर्व का भी सेवेंटी परसेंट या जो भी हमारा अमोटाइजेशन एक्सपेंसिज है उसका भी सेवेंटी परसेंट ही कैलकुलेट करना है बचा हुआ जो हिस्सा होगा वो माइनॉरिटी शेयर होल्डर का होगा ध्यान रखना है उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व आउट करना है तो आपके ग्यारह या बारह तक जो भी क्वेश्चन बनते हैं हाँ यहाँ तक ये क्वेश्चन आपका है आई थिंक ग्यारह का ग्यारह का क्वेश्चन है ग्यारह तक के क्वेश्चन आप लोगों को सोल्व आउट करने हैं इनमें किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम रहती है तो नेक्स्ट क्लास में आप डिस्कस कर सकते हो